Hier zeigen wir die beispielhafte Be- und Entladung einer Werkzeugmaschine mit einem Leichtbauroboter von Universal Robots und dem Schunk elektrischen Greifer EGL. Der Maschinentisch bzw. die Werkzeugmaschine ist beispielhaft gekennzeichnet durch zwei Kraftspannblöcke, die automatisiert be- und entladen werden. und entladen wird die Maschine mit den unterschiedlichen Werkstücken. Und dabei symbolisieren die Schunk-Kraftbahnblöcke Tandem das passende Werkstück-Spannsystem. Der Roboter ist ausgestattet mit dem Schunk-Universalgreifer EGL. Der Schunk EGL ist ein elektrischer Universalgreifer, der flexibel im Hub und der Kraft einstellbar ist. Der Greifer EGL wird nicht nur zum Entladen der Werkstücke verwendet, sondern auch zum Öffnen und Schließen der Maschinentür sowie zum Transportieren der Kisten in eine beladefähige Position. Der Schunk EGL ist Teil des Plug-and-Work-Portfolios von Schunk für die Roboterarme von Universal Robots. Er ist somit direkt angepasst an den Roboter und wird standardmäßig ausgeliefert mit einer passenden Adapterplatte sowie einem Software-Plugin für die Robotersteuerung von UR.